Merhaba Netscape takipçileri, merhaba ee, Biz War of severler, herkese merhabalar. Yeni bir bölüm videosuyla karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son nerede kalmıştık diye olursanız ben hatırlamıyorum. Haftada bir kere video geldiği için nerede kaldığımı inanın hatırlamıyorum. Akşama kadar o kadar e, kafam dolu ki ne yaptım? en son ne yaptım? hatırlamıyorum. Evet 8. Gün, günde kalmışız. Ee, ha. En son Pavle'yi sanırım bir yere göndermişiz. Soyulmuşuz her zaman gibi. Evet. Şu an hatırladım nerede kaldığımızı. Ee, matematiki dahil etmiştik aramıza. Ee, Pavle'yi uyutmam gerekiyor sanırım. Pavle sen uyu. What? Sen yaralandın mı? Ee ben sana yatak yapmadım. Sen bir dur bakayım. Senin yatak yapman lazım. Senin de uyuman lazım. Hem bir de ilaç kullanman lazım. Oh my god. Sana sargı bezi yapalım. Hafif yaralı iyileşiyor. Yaralı iyileşiyor. Ee, ben onu sana verirsem Pavle ne yapacak? Sen dur. Sen kullanmama. Pavle kullansın. Ben kullanıp ne yapacağım? Pavle dışarı çıkıyor. Hani ölsem de umurumda değil yani Anton. Alright. Sen yat bari. Bari. Ee, ilacımız var. İlaç versem hasta olması lazım. Benim bildiğim hasta olmadığı sürece ilaç etki etmiyor. Arada sesim geliyor mu bilmiyorum ama inşallah geliyordur. Ya o. Bruno. Sen hafif yaralısın. Biraz kalk bakayım. Sen yat Paule. Ben yat. Ee, Bruno biri geldi. Ya gene çocuklar geldi. Çocuklara ben geçen bölümde vermemiştim. Çünkü elimde yoktu ya konserve. Gene konser verecekler çünkü bölüm baştan başlıyor. Bölüm, e, günü bitirmedim için baştan başlıyor. E, aşama. Elimde benim size verecek bir şeyim yok maalesef. Görüşürüz. Ee, ne yapabilirim, ne yapabilirim, ne yapabilirim? Ee, güzel. Şurada dolap var. Dolabı açmış mıyım? Bir bakayım. Çok aç. Aç. Çok aç. Benim sizi doyurmam lazım bir de değil mi ya? Ben dolabı bakma şimdi yukarıda açabiliyor muyuz onu? Şurada da bir dolap var. Bu dolapları ben açmamıştım herhalde. Şehre bak. Oha. Tepeye çıkıp böyle bakabiliyor musun? Gel bakalım. Anton. içeri gireceğim mi? Ha takıldı galiba. Ben hepinizi kaldırdım değil mi yanlışlıkla? Of. Anton kalkar mısın lütfen? Gir şu içeri. Kapıyı kapat. Buraya gel. Amma nazlandın ya. Eşek kadar adamsın ya. Ben bunları açmışım ya. Pekala o zaman yemek yapalım. Tamam kısa kes. Aydın havası olsun. <clears throat> Bizim biraz yemek yapmanız lazım. Hemen bir yemek yap. Yaptığın yemeği sen ye. Bir tanesini sen, bir tanesini de Pavle yiyecek. Pavle gel. Sen de ye onu. Çok lamba uzattın ya. Geç otur şuraya. Dinlen biraz. Adam ölecek lan. Aa, tavliyeyi yatıramadım. Gece oldu. Çok kötü. Aç, yaralı, üzgün. Aç, hafif yaralı. Yatak uyu. Ben yatak uyu. Ben nöbette dur. Hiçbir yere gidemiyorum bu durumda. Çok kötü durumdayız çünkü şu an. Hamle. Gel buraya. Sen nereye gidiyorsun? Ben sana kısım var. Ya elinde malzeme de yok. Bunlar ağaç. Kötü uyudu. Kötü uyudu. Yavaş aç. Yatakta uyudum ben ne kötü uyudum işte. Yani ben yanlış hepsini kaldırıyorum ya. Öğlene kadar satıcı gelecek onu bekleyelim. Gelmezse günü bitirelim. Durumumuz vahim. Sanırım bu sen burada otur. Of. Eşyalarımızda ne var? Sadece bir sandalyemiz, yeterli yatağımız var ve rahat rahat uyuyabilir. Bizlere rahat. Hmm, radyoya bakalım bu arada. Oha tank lan o. Cidden tank lan. Bit anam. Bit. Sen de bit. Git. Defol. Kaybol. Kahve fiyatları artıyormuş. Demek oluyor ki bunu kadar açmayacağım çünkü telife giriyor. Bunu da yeni öğrendim. Hava durumu nasıl? Ya gene mi siz geldiniz ya? Yok elimde malzeme yok. Yok. Kendim yiyemiyorum. Size nasıl verim ya? Elimde yemek yok lan. Size nasıl yardım edeyim? temelli depresyona gir. Şimdi bitireyim mi? Trader gelir mi? Satıcı gelir mi? Dışarı çıkmam lazım mecburen. Aç yaralı üzgün, aç yaralı üzgün, aç hafif yaralı. Sen yağmaya çıksan acaba nasıl olur ya? Abim çıkabilir misin yağmaya ya? Ya çünkü çıkmazsak sıkıntı. şehir hastanesi diyor. Dikkatli olmanı tavsiye ediyor diyor. Hastaneye gidip hastanede şey vardı herhalde. Doktor vardı. Hiçbir şey almayacağım ya. Hastaneye bir gideyim bakayım. Oradan bir şeyler alabilirsem. fotoğraf salonları eleman Etrafta bir bakabilir miyim? En azından Pavlo'ya biraz e, sargı beziyle iyileştirmeye çalıştı. Aa burada bir adam var. Bundan bir alamam. gelme ya. Şimdi çöpleri karıştırabilirim ama özel mülke elleyemiyorum. Yani ellersem sinirleniyorlar. Hasar var. alacağım mecburen. Yatak yapmam gerekiyor. Almıyor zaten doktor şefim oldu. Size iyilik yapıyor. Hmm, içeride biri var sanırım. Evet. Bunlar ne yardım istesem acaba bana yardım eder mi? Okey. Burada bir şey yok. Koşma. Sakin. Bir dakika. Şöyle bir şey var. Bunlar işini görmez. Büyü herhalde ama burada adam var. Ee, dolabı açsam dolap özel mülke girmiyor herhalde. Kucala kucala kucala çabuk. İlaç. Bunu da bakmam lazım. Burada çok fazla ilaç var. İlaç, ilaç, ilaç. Çok fazla materyaller var burada. ya, ilaç çıkar da daha iyi olur. Bundan sonra çıkıyorum zaten. Aha konser var. Nereye çıkıyor? Ha, buraya gelseymişiz onlara konser verebilirmişiz. Seninle uğraşmıyorum zaten adamım. Yani işim yok benim. Benim sadece insanları yaşatmak gibi bir arzum var. Onu Onun günündeyiz ve Pavle geri döndü. Bakalım evimize haydutlar girmiş mi? Ee, eğer girdilerse ki muhtemelen girmişlerdir. Evet. Of gene mi ya? Su çalmışlar, etimizi çalmışlar e, ee, evi bir an önce şey yapsak iyi olacak. Uyu uyu sen. Sıkıntı yok. Havle de iyice var ya. Şoma, şamar oralarına dönme. Ağır bir araba. Beni yapsam ee, odalım kalmayacak. Yatak yapmam lazım bitkisel ilaç yapabilirim. Fare kapanı için şey lazım. Ha, evet geçen bölümde fare kapanı yapacaktık. Onu yapmadık. Ee, kaplamazsam e, yağmacılar sürekli gelecek ve evimizi yağmalayacak. Bunu mecbur yapmam gerekiyor. Nereye yağma kapatacak? Yani hiçbir bakayım ya. Ha şuraya. Çok. Sen nasıl ağrıyalar anlıyorsun ya? Bütün gün uyuyorsun. Ne ağrıyalar yaralanıyor. <clears throat> Anlamıyorum ben seni. Anton. Anton. Anton. <sighs> evet berbat bir gün. Çok berbat. Lanet bir gün. Koş koş koş koş. Ölme de. Aman bir de başımız onu çıkarmıyor. Sitra yapabiliyorum. Ee, bitki atölyesi yapabilirsem çok güzel olur. Ama onu yaparsam bunu yapamayacağım. Ee, şey gelecek. Hah, trader geldi. Çok güzel. Bekledim adam. Koş koş koş koş koş. Valla iyi bir şey olsa güzel olur. Kardeş. Çok güzel şeylere ihtiyacım var konserven var. O kahve var. Onun için ne istiyorum? Yürüyen uçak. Eyvah suyum da azaldı. Ben senden tahta alsam. Suyun var mı? Ee, metal parçan yok. Sana vereceğim demiştim. Ay pardon ya ben gaza geldim hepsine bir şey yaptım. Olmaz canım o kadar kusura bakma veremem. Başka şeker istedik versem. Bir tane şeker karşılığında bana odun veriyorsun. Aa, okey. Dur bakayım belki bir şey lazım olmuş. Koş Pavle koş koş koş koş koş koş. Seri bir şekilde ee, Bunlar yapmam lazım. Bunlar yapmam lazım. Bunlar yapacağım. İlaç lazım çünkü artık bunlar çok sıkıntı yaşayacaklar bu konuda. Ee, ben seni nereye koyabilirim? Sen de buraya koyayım ya ne yapayım? Uyumadın mı? Evet haklısın sen de haklısın ya. Aynen. Bununla yaralı çok aç. Hadi açtığını da Sen de çok açsın. Sen de çok acısın. O zaman şöyle yapalım. Bruno sen konserveye. Mar Mar Anton sen de konserveye. En azından konservelerimiz heba olmasın. saksı tütün yapımı, Roro sigara yapımında kullanılan ev yapımı tütün. Gerçek ilgiler ama en azından makine İlaç yapımı için alkol lazım. On... Alkol lazım. Alkolü de evet bulmak mesele. Bunlar depresyon dedim ben bunlara bir sigara yapayım. Kafaları güzel olsun. Dört tane yap. Anton nereye gidiyorsun yavrum? Şey... Ben de gideceğim ondan. Abi ve sana sonra vereceğim. Sana normal yemek yapsam. Evet, sigara yapalım. 4 tane yapabiliyorum. Ben fazla fazla yapsam. Onu da satsam. Satıcıya nasıl olur? 16 tane sigara. Hey yavrum hey. Buna yetişmez ki. Anton sen gel yap bunu. Abi sen gel yemek yap çabuk. Koş koş koş. Aman yetmeyecek çabuk. Koş koş koş. Hemen acilen bir yemek yapman lazım. Dur oğlum dur lan. Mantal. Kafanı gözünü kırarım sana. Çabuk, çabuk, çabuk, çabuk, çabuk, çabuk. Yap yemek. Yaptığın yemeği de hemen ye. <clears throat> hadi hadi hadi. Şimdi şunu yap. Çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Buna yetiştiremeyeceğim ya. Abi hoş. Şuna bir anlaşma daha yapmamız. Tamam. Sigara karşısında bana e, çok sıradan bir şey yapıyor. Bunun karşısında ne istiyorum, ne istiyorum, ne istiyorum. Alkol. Bunlar. Tabii etmiyor. Tabii ki bunlara vermeyeceğim. Bu ne? Ee, bu neymiş? Peki bunu versem sadece. Olur. Yaptığım sigaralar karşında arka. Kaybol. İnşallah o yaptıklarım sigaraydı. Evet, Evet, gün bitti. Ee, aç, hafif yaralı, üzgün, yorgun, ee, depresyonlu, aç, yaralı. Ee, sen uyu, sen nöbet nöbette dur, hafif yaralısın. Sen nöbette dursan ya da sen yaver çık ya ya da bilmiyorum ki. Kiliseye gitsem bolca yiyecek, bolca ilaç, fazla miktarda silah, ee, bilmiyorum fazla miktarda yiyecek. Otele gitsem O zaman Otele gidiyorum ya. Bana şunu da alın da. Ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz. <sighs> Umarım çok pislik insanlar yoktur burada. Şimdilik hepsini alıyorum. Duruma göre bakacağım. Baba baba baba al al bir de geldi. yukarı çıktı. Yukarı devam ediyor. Hala fazla biri var. Biraz hava almalısın. Biliyorsun herhalde. Ya çok fazla şey var orada ya. Yapma. İnşallah uyumak için buraya şimdi. Az önce bana mı koştu? Aa buradan da çıkış var. Ben kaçabilirim. Tamam. Kaçış var oradan. <clears throat> oradan kaçış varsa şuraya bir bakayım. Şuraya biraz bakayım. Gelme gelme müziği verme. Alttan alttan cerelim müziğini. Hmm, burada bir şey yok. Üst katı daha çıkıyorum. Şurada bir şeyler var. Hı? cidden yerim yok kalacak. Evet. 11. gün suçun yaygınlaşması. Buldum da bizim biraz sıkıntımız var ya. Eyvah! Anton Natinto. Hmm, Anton yaralı depresyonda Anton'a ne yapabilirim ki? Ağır yaralı. yaralı. Buna yapacak bir şey yok. Ben bu işi elime yüzüme bulaştıracağım onu biliyorum anladım. Koş bazen. Koş koş koş. Biraz hasta. Hafif yaralı, gözüküyor. Çok yorgun. Bir dakika dur dur dur dur. Sen biraz ilaç al. Sen ne rahatsız oldun ya? Sen uyu o zaman ya. Of neyse. Ya oğlum sen uyumaya gidiyorsun da ulan bu evde herkes uyumaya giderse Yatak yok. Benim yatak yapmam lazım. Sen yatak yap bir tane. Şimdi herkes uyumaya gidiyor ve yatağım. Pavle yatacağım mı? aç, aç. En fazla e, 13-14 gün dayanacağım herhalde. Durum onu gösteriyor. <clears throat> Abi, Anton sen de uyu. Günü bitir diyorum. Herkes yatakta uyusun. Millet ölsün. Aç şarabı. Tamam lazım başarılı depresyonda. Tamam. Evet 13 günde hayat soyulduk. Evet şaşırmadım. Etlerimizi almışlar. Etimiz zaten yoktu. Onu da almışlar zaten. Evet. ay. <clears throat> Evet arkadaşlar bu haftalık videomuzda bu kadar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür eder. Ee, videoların devamının gelmesini istiyorsanız videolarımı likelamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ölmez sağ kalacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.